اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ولی سے بحاد المسلمین کے موزے دراکین اسمبلی موزے صدور و مدم عدیم عراقین سے بحاد المسلمین کے عراقین ولیہ محیوان ولی سے بحاد المسلمین حضرگان ملت میرے نوجوان ساتھیوں میں آپ تمام کو اپنی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس بات کا ہم تمام کو خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم نے قربانی تو دے دی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آنے والی زندگی میں روزمرہ کی زندگی میں بھی اپنے نفس پر کنٹرول رکھیں اپنے نفسانی خواہشات کی قربانی دیں اور اپنے ہر کام کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشبدی کے لیے اس کام کو انجام دیں اور اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو یقیناً ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے دین اور دنیا میں ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پورے پرامل طریقے سے اچھے طریقے سے عید ہم تمام منا سکیں میں شکر گزار ہوں تمام مجلسی اراکین کا کہ جنہوں نے خاص طور سے عید کا جو مختلف شہر میں عید گاہیں ہیں یا کہ اضلاع ہیں اضلاع میں وہاں پر ان کے صاف صفائی کا انتظام کیا اچھا اہتمام کیا اور پھر عید کے بعد جو صفائی کا انتظام ہے وہ ابھی بھی جاری ہے یہ ایک اہم کام مجلس جہاز مسلم کی طرف سے کیا گیا ہے تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال خاص طور سے بقرعید جو آتی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر حیدرآباد اور مختلف اضلاع میں اور مختلف ریاستوں میں ایک پولیس کی طرف سے ایک آؤٹ پوسٹ لگا دیا جاتا ہے میں آج تک اس بات کو سمجھنے سے حاصل ہوں کہ آخر اس پولیس آؤٹ پوسٹ کو لگانے کا مقصد کیا ہے جیسا ہی عید سے تین دن پہلے دو دن پہلے شہر کے تمام اہم داخلے کے راستوں پر یا پھر مختلف مقامات پر آؤٹ پوسٹ لگا دیا جاتا ہے اب یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی تبدیل ہو گئی آج سے آؤٹ پوسٹ برخاست ہے بلکہ کل عید کے بعد سے ہی وہاں پر کوئی پولیس کا کانسٹیبل جیسے مزاق نظر نہیں آتی آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی عید کو بھی جب مناتے ہیں تو پولیس آؤٹ پوسٹ لگا دیا جاتا ہے اور پھر یہ یہ بتانا پڑے گا پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہ آخر یہ کون سی ایسی ان کو جنور سے محبت ہے کہ صرف عید سے دو دن پہلے اور عید کے بعد وہ محبت ختم ہو جاتی اگر محبت ہے تو پھر آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ سال کے گیارہ مہینے چوبیس پچیس دن آپ یہ سلائی مگر صرف عید سے دو دن پہلے اور پھر یقیناً گائے کے کاٹنے کے خلاف ہماری ریاست میں اور ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں قانون ہے اس قانون کے خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے مگر حکومت کو اور پولیس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر کوئی بیل خرید کر لے کر آتا ہے اس میں کوئی دائی نہیں ہے تو پھر بیچنے والا کون ہے بیچنے والا تو کوئی خریدنے والا تو نہیں ہے وہ بیچنے والا کیوں بیچ رہا ہے اور اس کی کیا مجبوری ہے اس کا انتظام تو حکومت کو کرنا چاہیے اس کے اوپر توجہ نہیں لی جاتی بلکہ پولیس کا آؤٹ پوسٹ لگا دیے اور پھر جیسے عید کی نماز ہوئی یہ پورے کے پورے غیر تو یہ عجیب و غریب محبت ہے اور اس محبت سے بلکہ محبت نہیں بلکہ یہ ایک غیر ضروری کی تکلیف دینے کا کام اور خاص طور سے معین آباد کے پاس ہمارے مشیر آباد پور کے تقریباً پندرہ بیس گاڑی جس میں ایک بھی گائے نہیں وہاں پر محض گو رکشا کے جو لوگ آئے ان کے دباؤ میں آ کر پولیس پانچ چھ گھنٹے ان لاریش کو روک کے رکھا میں نے مطالفہ ڈی سی پی محترمہ سے بھی بات کی اور محترمہ سمجھتی نہیں ہے تمہاری بات میں نے کہا کہ میڈم یہ کون بیچ رہا ہے ان لوگوں کو گائے ہے کہ انہیں نہیں گائے تو نہیں ہے پھر کیا ہے اس میں نہیں وہ دوسرا جنور ہے وہ کروٹی آف اینیمل ایکٹ سال کے ساڑھے گیارہ مہینے جنور حیدرآباد کو ہندوستان کے مختلف مقامات پہ جاتا ہے اس وقت یہ کا استعمال نہیں ہوتا پورے ہندوستان میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں گوشت پکتا ہے اس وقت ان کو محبت یاد نہیں آتی اب معین آباد کے پاس پانچ چھ گھنٹے کے رسا کشی کے بعد ان تمام جنوروں کو اٹھا کر آٹو نگر میں جو حکومت کا انتظام ہے وہاں پر لے کر چلے اب ان تمام لوگوں کو بیچاروں کو اب کورٹ کو جانا پڑا اور مجھے پورے یقین ہے کہ کورٹ سے ان کو انصاف مل جائے گا مگر یہ تکلیف کیوں اور یہ اچانک کی محبت ہماری عید سے پہلے کیوں پیدا ہو جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا اور پھر اخبارات میں ٹی وی پر کوئی آ کر ایک ہے نہیں آپ جنور کی قربانی مت کیجیے کیک کاٹ دیجیے کیک کے اوپر آپ بکرا اتار دیجیے کیک کو کاٹ دیجیے کوئی مجھ سے پوچھے بھی بولے ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو پھر آپ ہندوستان کو دس ہزار کروڑ کا فائدہ ہوتا ہے یہاں سے بھینس ایکسپورٹ ہوتی ہے روک دو اس کو آپ کئی اس کو بارے یعنی ہر چیز میں روز بکرا کٹتا ہے برگی کٹتی ہے مگر عید سے پہلے یہ نام یہاں دانشور پیدا ہو جاتے ہیں ہم کو تبلیغ کرنے کے تو یہ ماحول جو بنتا جا رہا ہے یہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ ماحول صرف نفرتوں میں اضافہ کرتا ہے جو لوگ اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دین کا حصہ ہے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور ہندوستان کے سنویدھان ہم کو ہمارے دین پر چلنے کی اجازت دیتا ہے ہندوستان کے آئین کی دفعہ پچیس کے تحت ہم کو اپنے دین پر چلنے کا پورا اجازت دی گئی ہے اور ہماری ہماری یہ جو عید ہے اس میں نہ پبلک آرڈر کو ڈسٹرب ہوتا ہے نہ کسی کو تکلیف ہوتی ہم اپنی مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں مگر یہ اس طرح کے رکھے عملے اور نفرت میں اضافہ کرنا یہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں تیسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیرلا میں طوفان آیا سیلاب آیا اور تباہی اور بربادی وہاں پر ہوئی آپ تمام نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ کیرلا میں چار سو سے زائد لوگوں کی اموات کی ہیں موتیں ہوئی ہیں ایک لاکھ گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں قریب گیارہ لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں دس ہزار کلو میٹر کی ہائی وے برباد ہو چکی ہے تو اس کے باوجود بھی اتنی تباہی اور بربادی کے باوجود بھی دلی کے تخت پر بیٹھنے والی حکومت وہاں کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ابھی پریلیمنری جو شروعاتی انکوائری کے تحت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیس ہزار کروڑ کا نقصان ہوا اور وہاں کی کیرلا کے چیف منسٹر نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہم کو پہلی قسط کے طور پر آپ دو ہزار کروڑ لیجیے ہمارے وزیر اعظم دلی کے بادشاہ صرف چھ سو کروڑ روپے دیتے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ریاست جو ہندوستان کا حصہ ہے تباہ و برباد ہو چکی ہے بارہ لاکھ لوگ بے گھر گھر ایک لاکھ برباد دس ہزار کلومیٹر کی ہائی وے برباد اب وہاں پر اس کو نیا بنانا اور پھر صرف چھ سو کروڑ روپے دی جاتی افسوس کی یہ بات اور شرمندگی بھی ہم کو ہوتی ہے کہ United Nation United Arab Emirates یہ ملک خاص طور سے دبئی کے حکمران شیخ محمد پیشکش کرتے ہیں کہ میں اپنے حکومت کی طرف سے ان کا جو بھی ٹرسٹ ہے اس کی طرف سے سات سو کروڑ روپے دیتا ہوں مرکز حکومت اس کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں بولے کہ نہیں ہم کیوں لیں گے ایک فارن کنٹری سے ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم خود کریں گے تو دیجئے پھر آپ اگر ہم یو ای سے سات سو کال لینے سے ہم کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے ہماری انا اور ٹھیس پہنچ رہی ہے تو مرکزی حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ فوراً دے دو ہزار کروڑ روپے ہندوستان جیسے بڑے ملک کے لیے دو ہزار کروڑ کوئی بڑی بڑی رقم نہیں ہے اور آپ اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں جو بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سیاسی قائدین گزر گئے یا بڑے بڑے شخصیتیں تھیں ان کی یاد میں جو سٹیچو بنائے جاتے ہیں ان کو دو دو ہزار تین تین ہزار کروڑ روپے خالی سٹیچو لگانے کے لیے کی ہیں اور کیرلا میں انسان مر رہا ہے انسانیت مر رہی ہے لوگ برباد ہو چکے تو ان کے لیے چھ سو کروڑ یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یو اے سے سات سو کروڑ نہیں لیں گے آپ لے سکتے قانون میں اجازت ہے اس کی انڈیا ہے national disaster relief management act میں اس کی سہولت ہے اور ہم کو یہ بات بھی سمجھنا ہے کہ پچھلے سال ہندوستان کو جو 57 یا 59 بلین ڈالرز کا فورن ریمیٹنس ہے یعنی ہندوستان کے لوگ جو باہر رہ کر پیسے بجاتے ہیں اس کا چالیس فیصد حصہ کیریلا کے لوگوں نے کیریلا کو بھیجا ہے اور ہم ان کو دو ہزار کروڑ روپے دینے سے تکلیف ہو رہی ہے دو ہزار پندرہ میں کیریلا کے لوگوں نے باہر محنت کر کے کیرلا کو ایک لاکھ کروڑ کا فورن ممالک بھی سب سے زیادہ یو سے پیسہ آتا ہے ہندوستان میں کیرلا اس کے بعد حیدرآباد کا نمبر آتا ہے پھر گجرات کا نمبر آتا ہے آج آپ بتائیے کہ آج کیرلا کے لوگ پریشان مگر الحمدللہ للہ ملس اتحاد المسلمین نے ایک چھوٹی سی کوشش کی اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اتحاد المسلمین نے سولہ لاکھ کی رقم کیرلا کے چیف منسٹر کے ریلیف فنڈ کے اکاؤنٹ میں اس کو جمع کروا دیا ہے اور میں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ دس لاکھ کی دوائیں وہاں پر بھیجائی جائیں گی اتحاد المسلمین کی طرف سے تو مجھے ابھی اکبر الدین اویسی نے بتایا ہے کیونکہ وہاں پر تباہی اور بربادی بہت زیادہ ہے اور اب پانی جب کم ہو رہا ہے یہ وقت بیماریاں کافی پیدا ہوتی ہیں تو اسی لیے اکبر الدین اویسی نے اور اویسی اسپتال اور اسرا اسپتال نے فیصلہ لیا ہے ان کے قیادت میں کہ دس لاکھ نہیں بلکہ پچیس لاکھ کی دوائیں انشاءاللہ تعالی منلس کی طرف سے کیرلا کو بجائے جائے اور آپ جانتے ہیں کہ ملس کی طرف سے امدادی کام راحت کا کام آفات سماوی کے جو واقعات ہوئے چاہے سری نگر ہو یا اتراکھنڈ ہو آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ مجلس اتحاد مسلمین آگے رہی کرنون میں سیلاب آیا وہاں پر بھی مجلس کی ڈاکٹرز کی ٹیم گئی دوائیں وہاں پر ہم پہنچائے آسام میں دو ہزار بارہ میں جب بربادی ہوئی تباہی ہوئی وہاں پر بھی مجلس کے ٹیم گئی ڈاکٹرز گئے ذمہ داران گئے وہاں پر راحت کام راحت کے کاموں میں حصہ لیا اور آج بھی ہم کیرلا کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم برابر ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو بھی ہم سو سکتا ہے انشاءاللہ و تعالیٰ ہم کریں گے اور ہم ان کی آواز بن کر حکومت سے مطالبہ بھی کریں گے کہ حکومت مرکزی حکومت فوراً دو ہزار کور بلکہ بیس ہزار کور کا نقصان ہوا ہے حکومت ہند کو آگے آنا چاہیے کیرلا کے یہ غیور لوگ جنہوں نے اپنی محنت سے عرب ممالک میں اپنا ایک مقام پیدا کیا آپ اندازہ لگائیے کہ یو اے ای کے حکمران ملیالی لوگوں کی محنت ان کی ایمانداری کو دیکھ کر اس بات سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے سات سو کروڑ کی پیشکش اور یہ بڑی اچھی خوشی بات ہے مجلس اتحاد المسلمین دبئی کے حکمران شیخ محمد کا شکریہ ادا کرتی ہے ان کے جذبے کو سلام کرتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یو اے ای میں اور دبئی میں ان ان کو کو اللہ سلامت رکھے ان میں اور ترقی عطا کرتا میرے عزیز دوستوں میرے ذمہ داران سے اتحاد المسلمین آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دسمبر میں انتخابات ہو جائیں میں پچھلے چھ سات آٹھ مہینے سے اس بات کو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں عرض کر رہا ہوں کہ انتخابات کے لیے تیار رہیے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات اور ہواؤں میں جو خوشبو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری بات سچ ثابت ہو جائے اور اسی لیے یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و مدین ہے میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ آپ اور ہم کو اس انتخابات کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے اور میں بار بار اس بات کو دہرا چکا ہوں مگر میری اس بات پر توجہ نہیں لی جا رہی میں نے ہمیشہ یہ عرض کیا ہے کہ تنظیم کو مضبوط کریے مگر کئی اسمبلی حلق میں ہمارے پولنگ پول کے اوپر ہمارے ابتدائی کی شاخ نہیں ہے اب میں نے فیصلہ لیا ہے کہ میں خود انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ میری راست نگرانی میں ہوں اسمبلی حلق میں جہاں پر پولی پور پر اتدائی ابتدائی نہیں ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں خود ذمہ داری لے کر وہاں پر ہمارے پور پر ہماری ابتدائی کو تشکیل دیا جائے گا انشاءاللہ شاء تعالیٰ اور یہ آپ سے آج تمام سے گزارش ہے کہ اس کام میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے اور جہاں پر ابتدائی نہیں ہے وہاں پر ہم کو ذمہ داران کی اور جس کے دل اور دلوں میں جذبہ ہے کام کرنے کا ان حضرات کو ہم کو سامنے لانا پڑے گا خاص طور سے نوجوانوں کو کہ وہ یہ ذمہ داری اٹھائیں اور اپنی جماعت کو مضبوط کریں میں صدر مدین سے راکین مل سے تحاد المسلمین سے بھی یہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ آپ کو متحرک اور زیادہ ہونے کی ضرورت ہے آپ کو متحرک رہنا ہے جماعت کے لیے ہمیشہ آپ نے کام کیا ہے محنتیں کی ہے اور کسی کی بات کا پرواہ کیے بغیر آپ آگے بڑھ کر اس جماعت کی ایک اہم ذمہ داری جو ہم تمام پر آئے تھے کہ اسمبلی ہو یا پارلیمانی انتخابات ہو ان انتخابات میں ہم کو اپنی امیدواروں کی کامیابی کے لیے کام کرنا اور بہت سے لوگ مجھ سے شکایت یہ ان کا ہے کچھ نہیں ہے بھائی آپ اور ہم سب برابر ہیں میں جب تک یہاں پر رہوں گا جب تک اللہ مجھے چاہے گا اور جب میں اس دنیا سے جاؤں گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ و تعالیٰ مجھے ملس اتحاد المسلمین کے صدر و مدین کے کھندوں پر ہی زندگی کا آخری سفر ہوگا ہم میں زندہ رہوں گا تو اس زندگی کے سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب وقت واپسی آئے گا جس کا وقت اللہ طے کرے گا تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ہی کے کندھوں پر جاؤں گا تو ہم تمام پر ایک ذمہ داری ہے مجلس اتحاد المسلمین کی اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ تمام نے اپنا وقت دیا تعاون دیا اور آپ ہی کی محنت اور جستجو کی بنا پر اللہ نے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے امکنار کیا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس چیز پر خاص طور توجہ دیجیے اور پہلے سے زیادہ متحرک ہو جائیے بہت سی طاقتیں ہیں جو ہمیشہ اتحاد المسلمین کی مخالفت کرتی آئی مخالفت کرنا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے جب سے اتحاد المسلمین کا قیام مول میں لایا گیا اس وقت سے آج تک اور پھر صبح قیامت تک مخالفت کی جاتی رہے گی مگر ہمیشہ اللہ نے حق کو کامیاب کیا اللہ نے ہمیشہ مخالفین جس جن کی نیتوں میں فوٹ ہے جو صرف اپنی شخصیت اور اپنی انفرادیت کو بھارنے کے لیے ملس اتحاد المسلمین سے مخالفت کرتی آئے ہیں ان کے پاس کوئی جنڈا نہیں ہے ان کے پاس قوم اور ملت کے لیے کوئی کام نہیں کیا آج آپ دیکھتے ہیں کہ ملس اتحاد المسلمین سیلاب کے کیرلا کے متاثرین کے لیے آگے بڑھتی ہیں آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں جو گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس ہیں وہاں پر سالانہ ملس کی طرف سے مروم خائد سالہ ملت نے جس کا آغاز کیا تھا دوہزار پانچ میں ہر سال پچاس سے پچپن لاکھ سے اس میں صرف کیے جاتے ہیں کیوں کیونکہ ان گورنمنٹ سکولوں میں پڑھنے والے تمام کے تمام لوگ غریب خاندان سے ہوتے ہیں یہ کام مجلس اتحاد المسلمین طرف سے کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرا ہاسپٹل ہے میڈیکل کالج ہے ادار السلام کی اس مبارک سرزمین میں یہ تمام ادارے ہیں تعلیم ادارے ہیں بینک ہیں یہ تمام ان کے تمام مجلس کی خدمات ہیں مجھے یہاں پر شوکت صاحب نے جو ایک مشہور فوٹوگرافر ہے سینئر فوٹوگرافر انہوں نے اپنے گھر پر ایک جملہ کہا جو بالکل صحیح کہا شوکت صاحب نے کہا تھا کہ صاحب سالار نے ایک مرتبہ ایک بات کہی تھی کہ ان تعلیمی اداروں کو میڈیکل کالج کو دیکھ کر سالار نے کہا تھا کہ اس کی ایک ایک اینٹ میں میری اور میرے مجلس کے ساتھیوں کے آنسو اس میں شامل یقیناً میرے بھائی یہ ہماری آنسوں اور اور امید اور ہماری محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ ہندوستان کی کوئی سیاسی جماعت یہ کارکردگی کا ریکارڈ پیش نہیں کر سکتی جو مجلس اتحاد المسلمین نے مروح قائد کی قیادت میں ان کاموں کا آغاز کیا اس کو تکمیل کیا اور الحمدللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کامیابی سے چلا سکیں یہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ریکارڈ رہا اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ مہاراشٹر میں جلگاؤں میں الیکشن ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ نے کامیابی سے ہمکنار کیا وہاں پر ہمارے تین اراکی نے بلدیا کامیاب لوگ وہاں پر بھی الزام لگا رہے تھے ارے آگئے دیکھو مگر اللہ نے دکھا دیا کہ جو ہم پر الزام لگا رہے تھے ہمیشہ کی طرح الزام لگانے والوں کو اللہ نے شکست دی اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے ہمکنار کیا اتر پردیش میں وہاں پر شوکت صاحب کی خیادت میں الحمدللہ بہترین طریقے سے بنیادی طریقے سے وہاں پر مندلس کو مضبوط کیا جاتا ہے بیہار میں کشنگنج کا علاقہ سیمانچل کی سرزمین اس کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے میں نے پارلیمنٹ میں ہندوستان کی دفعہ 371 کے تحت ایک پرائیوٹ ممبرز بل پیش کیا جس میں اس بات کا مندلس نے مطالبہ کیا ہے کہ وہاں پر سیمانچل کی سماجی تعلیمی اقتصادی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ایک ڈیولپمنٹ کونسل قائم کیا جائے برائے گھر والی سیل فون بند کر لیجیے یہ مقام مجلس اتحاد المسلمین نے پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں لوگ گلے مل رہے تھے مگر مجلس حکومت کے سامنے سات سوالات پیش اور ان سات سوالات کا ایک بھی جواب ہندوستان کے وزیر اعظم جواب نہیں دے سکتے آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں بے بار طریقے سے مجلس نے ہر بات کو عوام کی بات کو